Hello，大家好，又系我安迪教大家整嘢食嘅时候啦。

咁然後咧，我哋切曬佢之後咧，我哋個總重量咧要大概有二百二十克啦。咁我哋去攞嚟打果肉。好啦，切好曬之後咧，我哋就將佢擺落去個攪拌機裏面咧，我哋會將佢打成果肉。 好啦，咁我哋而家開始製作個餅底啦。咁我哋首先咧就係將啲牛油咧溶咗佢先。我哋再將啲餅乾咧就放入個密封袋裏面啦。咁然後咧用手嚟咧搣佢 咁再將啲牛油咧倒埋落去嗰啲餅乾裏面啦，咁就誒，然後你撈勻佢啦，攪勻佢就得噶啦。跟住咧，將啲餅碎咧倒翻落焗爐呢度啦，然後你揾隻匙羹輕輕咧壓實。 封埋保鮮紙，放入雪櫃三十分鐘。好啦，係時候要整下啲 cream cheese 啦。咁我哋將啲 sour cream 加落啲 cream cheese 嗰度咧，一齊去攪勻。咁你見到嗰個誒狀態都好硬嘅，我哋要用少少力啦。我哋而家咧就加埋啲糖落去咧，再一齊去攪啦。 咁搞勻晒之後咧，我哋最尾都加埋啲奶落去一齊搞嘅。好啦，我哋而家咧稱八十 gram 嘅士多啤梨果肉咧，倒埋落去咧，再搞。 好，我哋進行另外一個步驟，就係要開始打啲忌廉啦。咁記住啦，咁打打下啦，我哋要加埋啲糖落一齊打嘅。好啦，我哋打好啲忌廉之後咧，就將三分一倒落先啲士多啤梨漿嗰度咧，我哋先搞勻佢。好啦，搞完之後咧，其餘嗰啲咧都撈埋一齊再搞。 好啦，你倒啲浆倒埋落个高管度啦，倒大概八成满倒，然后咧铺翻平之后封布，先至摆喺雪柜嗰度咧，雪一个钟头到就 OK 噶啦。好啦，我哋而家开始整嗰层水晶啦。咁我哋首先咧将五 gram 嘅乳胶粉咧倒落去三十五 ml 水里面咧去搅溶佢先。 然後咧，我哋坐落去啲熱水嗰度咧，去攪勻。好啦，我哋整好咗啲魚膠水，我哋將佢倒落一百五十 gram 嗰啲果蓉裏面咧，然後我哋再攪勻。 搅勻咗之後咧，你就可以直接倒落個蛋糕面嗰度噶啦。咁倒咗落個蛋糕面之後咧，佢就會形成一個水晶層噶啦。咁封翻保鮮紙，擺落雪櫃雪一個鐘啦。好啦，我哋而家咧就準備鋪滿嘅士多啤梨啦。咁你揀大約十六粒到啦，個形狀大細相近嘅士多啤梨啦。

咁我哋咧將七 gram 嘅魚膠粉加落一百毫升嘅水裏面咧，就去攪勻佢先。之後咧，我哋用一百毫升嘅水啦，加四十 gram 嘅糖啦，十 gram 嘅檸檬汁啦，然後用好慢好慢嘅火咧去煮肉。

好，我哋而家開始一個好重要個步驟，我哋就開始裝飾嗰個蛋糕啦。 好啦，我哋砌好咗之後咧，我而家就將啲啫喱水倒落去啦。咁你唔好倒到滿寫喎，倒到大概咧去到啲士多啤梨八成咁高咧，咁你好停啦。然後咧，我哋咧就擺翻落雪櫃雪三十分鐘。 咁雪完三十分鐘咧，又拎翻佢出嚟啦。我哋咧將剩低嘅啫喱水咧倒滿去，直至到啱啱冚過啲士多啤梨，咁就 O K 噶啦。最後最後再雪多兩個鐘頭啦，起碼咁就得噶啦。終於都雪完啦，我哋而家拎出嚟睇下 哇，份量十足啊！我哋今次好開封，哇，好完美啊！ 而家好緊張咧，因為我哋咧要將一個蛋糕嗰個字咧，要輕輕。 係试食時間啦，好啦，我哋今次試一試。今次咧個個啫喱可以再進步啲嘅，因為個啫喱咧今次嚟講就诶未夠粉，cream 得饼底咧就 OK 啦，冇問題。咁所以下次唯一要進步嘅地方咧。 我再研究下，嗰個知你點樣可以再出嚟。生火好 OK，哎呀，蛋糕唔係真係 OK。嗯，味道都好正常。好啦，下次有改進版嘅時候再通知翻大家。如果你都中意我嘅影片嘅話， 記得 like、share 同埋 subscribe 啊！多謝你，拜拜。